အဲ့ကိုမျောလို့ရလားမရတော့ဘူးရတယ်ရတယ်ရတယ်မရတော့ဘူးနော်ပြီးတော့မှဆောက်ပြဿနာကြီးကြုံမယ်နော်ငါကအပေါက်ကိုကားလေးနဲ့ဆိုနေရပဲအဲဆောက်ကိုရှောက်ပြောပြအဲ့တော့မြင်အောင်နေပြီရှက်ပေါ်လာခဲပေါ်လာပေါ်တယ်အမတ်လာဘရပ်စင်မာကြီးပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့မင်းတို့ခိုင်ရှယ်တာမပေါ်သေးဘူးနော်ဘရာသာတော့ပေါ်သေးပါတာကီမင်းကော်ပီတယ်မင်္ဂလာပါဟာမင်းမစင်တော့ဟိုဘက်တက်စင်တော့3ကန်ဒေဒီနဲ့စင်3ကန်ဒေဒီ3ကန်ဒေဒီ3ကန်ဒေဒီ တရီအဲ့တူနေတယ်တရီရန်လေးဒီရှိုးလာစမှုစာစမှုစာလေးဒီသူရလည်းဒီဖြစ်လာစမှုစာဒီဖြစ်လာစမှုစာကကြောက်တယ်ရတယ်ဟိုဘက်သွားလို့ရတယ်မင်းကမသွားနဲ့လေဟိုဘက်သွားမလားမင်းကသွားမလားအောက်မှာဒီကဒီဘက်ပြီးမှလည်းပါရတော့မကမကဟိုဘက်ထဲမှာမကဟိုဘက်ထဲမှာမရဘူးမရဘူးမရဘူးဟိုဘက်ထဲမှာဟိုဘက်ထဲမှာဟိုဘက်ထဲလည်းမရဘူးဟာရဟာရအာရငါတော့ဝါပြီအာရကောင်းလိုက်တာ လေးမောပါလေးသေးတယ်မကရောက်မကတော့ပြီမကတော့ပြီနော်ခုနောက်မှာဘရာသာမတ်တဲ့စကားအယမ်းမှန်တယ်မကကိုယုံအစုံလုံးကန်တော်ပြီမကမစင်းနဲ့တော့အောက်မှာကောင်အောက်မှာကားချပြီးတော့သွားမယ်နောက်ခါကျရင်တော်ပြီတော်ပြီမမျောနေတော့မမျောနေတော့တော်ပြီတော်ပြီမလုံးနဲ့ငါတော်တော့နှစ်ပွဲတော့ငါရှိပါတော်တော့အာလူတော်တော့တော်တော့တိုင်ဘူးနော်အဲ့လောက်ကြီးကောင်းရလို့လို့လားတော်တော့တော်တော့ဟဲ့ရှော့နေပါနေတော်ပြီငါကတော်ပြီ อีเว้ยโหบ่โหลีต่อยป้อมไม่เสียป้อมไม่เสียป้อมไม่เสียခက်ခါစိခက်ခါစိခက်ခါစိခက်ခါစိခက်ခါစိပြတ်သွားမယ်မလိုက်တာမကရာမကဒီညမကမွေးနေရတာမကမွေးနေရအဲ့ဘငါပြောတယ်မကမင်းမရောက်တော့ဘူးဒီအောက်ကိုဆင်းလိုက်ဆင်းပြီးကားခေါ်ပြီးသွားလိုက်ကားနဲ့သွားရင်အေးဆေးပဲအာမဟုတ်ဘူးမျောမှာရောက်တယ်ကြီးလိုက်ရောက်တယ်အာလည်းကိုမင်းဖေးရမရောက်လို့လားအေးရောက်တာရောက်တယ်မင်းဖေးရအောက်မှာရောက်တတ်တောင်ကောက်ပြီးပြင့်နေပြီအဲ့မဲ့ရှိုးလာရော အေးအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရမကအဝိုင်အဲ့အော်ကြီးကောက်ခေါ်ရနော်မကကကဆဲဒီပဲဟိုပဲဟိုပဲဟိုပဲဟိုပဲပြောမယ်နဲ့မကောက်ရေယုံစုံလုံးကန်းတော်တဲ့တကယ်တကယ်တကယ်ကန်းတာပဲအာလူအဲ့မဲ့အဲ့မဲ့တကယ်နမိတ်ဖတ်တာရလားအောင်းမရဘူးအောင်းပါရှိတယ်ပေပြီရလက်ကောလက်ကောလက်ကောတော့အဲ့မို့ဝေးလိုက်တော့သွား io raga, è proprio sì, sì, sì, sì, sì, no, sì, no, io. Sao, sao, sao. Sì, no, sì, no. Làm bà bà lại, bà lại cái này đi. Cái mà nó mà đâu à, bà nó nghe. Bà là, hút để hút để bà bà là vì cả lúc mà ta bà bà để chỉ. Đây là, ấy hút để nhỏ, hút để nhỏ. Bố ngủ xeo, quen đi đã. Nhiều hả? À, đâu nào, đi đâu đâu nào đi. Đâu ấy, đâu ấy, đâu ấy, đâu ấy. này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này để gối cái này đi bạn nhé 아빠 아빠 마신이 나 아빠 마신이 나 tao nó tao có nó co lại cho tao kia vào quá tao bao nhiêu tao bao nhiêu tao bao nhiêu tao có đứa mà tao có đứa mà đây à theo ra các bạn bắt cái chỗ nào Watch out! Bom, bom, bom, 내가 거기가 이래 라라라 I'm summoning a vehicle. 야, 야, 까이네, 가, 개무시야, 와. 빵이 이래, 야올라라, 야, 이, 저, 이 to Victor, to Victor. to ambil abang Haji. Watch out. Abang kata dah, Abang Haji, ada abang Haji no. Ada abang Haji no. Tak. Abang Haji, abang Haji. Dah lah lemah. Eh, dah. Oh, ni fai dah dah meh. Fai dah dah. 哎呀哎呀，翻翻这几的心，那老不完了啊，翻翻这翻翻这。ငါရွှေစင်မျိုးမရင်မင်္ဂလာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒါဝိရဆောင်ပြပါဘူးညီလေးထက်ရေး happy birthday ပါဗျာနော်မွေးနေ့မှာစာပြောရှင်ပါသေးဗျာလူစနာကိုပြရပါသေးဗျာဆော်ဒီထောင်းနေမှာရောက်ပါသေးဗျာအာတော်တော်ကြောင်ပြောင်းပါငါပရုံးလိုက်တာတဲ့လား enemy ပြောင်းပါပြနေနေငါ5 percent ချီနေတော့ပေးပါလား5 percent ချီအနေငယ်တော့အနေငယ်လားကိုရိုင်းကြီးလားကိုရိုင်းကြီးလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုရိုင်းကြောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီဗျာ အဲ့တော့ကိုမဆိုမတော့ကိုရအောင်ဟာလို့ I need a scope. ကကကကကရောမကရောမဟဲ့အဲ့တော့ဟဲ့ပါဗျာတိုက်ယူကြတာကရပါလေချက်ဖုတ်ပြရဟုတ်ကဲ့အကြီးလူပေးရဟာလာလာလာလာမက ဒီမှာဘာတော့ဘာဖြစ်တင်တာနားမလဲဘူးလားလာစီလာလာဆင်းဆင်းပြောပါဦးပြောပါဦးမကမမကမဟာမမောင်းလားမကမောင်းပါဟာ Hello what's up Hey yo ဖန်ကပြစ်ရရလားရရတော့ရှာဒါပေမဲ့ဘာတိုင်းလဲဆိုတော့မေးသိပါတယ်မေးသိတယ်ပြအဲ့ကောင်ပြဖို့မရအဲ့ကောင်ပြဖို့မရအဲ့ကောင်ပြဖို့မရဟာတော့ ဟုတ်မကငါပြောမယ်အကောင်အကောင်ဘာမို့တိတာမကအကောင်ပုံမှန်ကောင်ပဲတိတာမကအကောင်အကောင်အကောင်အကောင်ပုံမှန်ကောင်ပဲတိတာမကအကောင်ပုံမှန်ကောင်ပဲဘာလို့ဒီကောင်ငါတို့ပြစ်တာမှန်သွားအောင်တိတာငါတို့ကမျောတာဖြည်းဖြည်းလေးမျောနေရကွာတိတာငါတို့တော့ကဒဲကြီးမျောနေတာအော်ရောဒီကောင်တွေပဲမလားဘုံကြီးဝင်တာမတက်တာအဲ့ကောင်ဒီကောင်တွေပဲမလားဒီကောင်တွေပဲမလားအဲ့ကောင်တွေပဲအဲ့ကောင် နဲ့ရောက်ရေးစရနှစ်ကောင်လုံးဟလာမင်းတို့ကောင်လေဒါညမင်းတို့ကောင်လေလာလာလာလာနှစ်ကောင်ဒါကျွန်တော်တို့လေလေးပေါ်ပြတဲ့ကောင်လေပူတီပူတီတရောင်းနဲ့နှစ်ကောင်လုံးဆွဲပြီနေနေနေနေနေနေနေခဏနေခဏနေခဏနေနားနေညအဲ့လိုလိုလိုမင်းအဲ့ကောင် no no no no no no 要去去去要去去要去去要妈妈按我去按我去，不冲了不冲了不冲了不冲了不冲了。拿给我拿给我，别叫我拿给他。哎，给没给啊给没啊给没。要的吧要的。ဒီလာပြီလာပြီလာပြီဒီကောင်မို့ဒီကောင်မို့အဲ့ကောင်မို့ခုနကအပေါခေါ်လိုက်အပေါခေါ်လိုက်တာငါပေါခေါ်လိုက်ပြီခုနကောင်ပါသွားတာအေးရောပါသွားတယ်ကောင်ကျွန်တော်အမခေါ်လိုက်တာအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒေယူပေါ်လိုက်ပြတယ်ကောင်မဟုတ်မဟုတ်သူတို့အရင်ဟိုပြတာမဟုတ်သူတို့ကပုံမှန်ပဲဟိုလိုလည်းမဟုတ်တိတာမကငါတို့ကလေးစင်တာဒေယူမှာနည်းနည်းလေးကဟိုကမျောလာတာနည်းနည်းလေးဖြစ်နေတာကွာဒေယူဖြစ်နေအဲ့မို့ဒီကောင်အမှန်သွားတာ ရောက်ကြလာပြီကြလာပြီကြလာပြီတကယ်ရေမကတိတ်မယ်တော့မကကေဘေကေကေကေကေဘီနေဘေးတင်ကြလာကေကေဘီနေအော် CID ရကုန်လी CID ရဲ့ဒါနောက်တစ်ဖွဲ့လားတူတူပဲလားဒါကြည့်အောင်နောက်တစ်ဖွဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့နောက်တစ်ပွဲခုနကောင်လေးမို့ CID ရဲ့နောက်တစ်ပွဲရတာလီလာပဲကွာ 98 ഏ കരി ഐ ഡേ മാവ് ദേ ദേ വിയനനെ വിയനനെ വിയനനെ നോ ദേ ദവാ ലേ ആ യാ ഗൗഡി ഗൗഡി യാ പായ ഗൗഡി യാ ആ യാ à, à? à, à? là câu đi được ha câu đi câu đi യാ 80 ngoài phù à xem về để xem về ê để nhau CI đi bao câu phiến này lỗ quá oh my god câu đi phiến này câu đi phiến này câu đi phiến này câu đi phiến này câu đi 哎呦，困了。 မကမကမကမကြည့်နဲ့သွားတာနော်တန်းကိုသွားတာမကမကြည့်နဲ့တော့လို့လာထွက်ခဲ့တော့ထွက်ခဲ့တော့မကြည့်နဲ့တော့ထွက်ခဲ့တော့လာတော့တော့မယ်လာပြောတော့ငါမပြောတော့ပြောနေလာလာလာထွက်ခဲ့တော့ထွက်ခဲ့တော့လာလာလာလာလီးရချင်းကြာဒီကောင်ကြီးကတော့နည်းနည်းမကခုမှအန်အောနေတာကိုရီအင်မီကအမြဲတမ်းတွေ့နေတယ်ဒီကောင်မကမို့အိုင်ဘတ်နဲ့ဆိုတာဒီဘိုင်